Këtu, i mjelim prapë delet për për i orë, domethënë. E prapë në të njëjta zgjohena nesër, që vim me marrë, vim me mjelë delet. E na ka i 25 vjet që merrena me këtë punë, e kena fillu me i dele, me i dash, e kena rritë 500 kokrra, 550 që janë sot. Kështu momentin vjet që kena ba shtallën aty, kena shtru edhe i qind kokrra ma shumë. Kjo është i vend që e kam ba, e kam ba që kur pjellin delet, e, natën, gjatë natët, që mund t'i kontrollojmë gjatë natët, e që flen këtu, Dita jonë fillon me grumbullimin e qumështit dhe me analizat për cilësinë e qumështit, për antibiotik, për analizat e ujit, për mastite. Fillon vlimi i qumështit, ftofja, mpiksja e shtalpit, Këtu jena të luma sa zhinimit e djathit ka qka val. Këtu djathi kaçkavall stazhionohet për rreth 20 ditë deri në momentin që të marrin krypen. Kam kenë shumë i vogël, kam kenë diku 7 vjeç, kur asht hapë puna. Tue ardhë asht rritë procesi i punës sa ma shumë. Kena hapë punishten që jena këtu, rreth vitit 2009-2008-2009. E kena zmadhu, kena shtu edhe prodhimin e qumshtit. Deri në 2000 litra qumsht, tashi janë 3500 litra qumsht. Këtu prodhojmë djathë të bardhë dhe djathë kaçkavall. Djathi është me qumsht lopet dhe me qumsht delet. Djathi kaçkavall është me erëza dhe i thjeshtë. Dhe nënproduktet e dhe kena dhe nënproduktin e djathit kaçkavall që është rikota. Unë jam rrit edhe jam msu me këtë profesion, edhe jam rrit tu e dashtë këtë lloj profesionit, prandaj më ka pëlqy për me e ba. Çdo gjë ka atë vështirësinë e vet. Asnjë gjë nuk është e lehtë, po kena punu, kena, jena mundu për me ju përshtat tregut. Tu fillu te konsumatori edhe te fshatari që blejmë që grumbullojmë qumështin. Kina për zgjell në bazë të cilësisë qumështit që binë, tu u mundu për me zgjell cilësinë e qumështit Sa më të mirë, sa më të pasur dhe sa më të freskë. Ne bëjmë transportin nga këtu në marketet ose në bulmetoret. Shumica e produkteve tona janë nëpër bulmetore dhe në marketet e Tiranës. Punë e mbarë. Konsumatorët kanë shumë kohë që janë mësuar me produktet tona, edhe në përgjithësi janë kanë fituar aftësinë për me njohë produktin tonë.